Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben. Today I react to the new song of Tepki. Tepki bro. The new song of Tepki is called Good. Tepki take the paper and the pen. He said like the title of my new song it will be good. Which code bro? code pin, code book, code of life, or I don't know, bro. We can start this video. We can start this video. If you like this video, smash a like, abone all, and follow me on Instagram, bro. Let's go. Let's go. Enjoy this video. Let's go. The code of life, bro. Önce aynalara yabancı olursun. Sonra kendine. Evet, nasıl, nasıl, bu nasıl oyun? İçindeyiz, savaşırız. Bu nasıl oyun? What tepki? Tepki what? What bro? What? What? What? What? Slowly bro. Slowly. No no no bro. Wait wait wait. Dibindeyiz bulanırız güvenim yok. Nice. Hanginiz düşman hanginiz dostum güvenim yok. Wow. İzledim en tepeden eskiden evimde bir gökdelen. Şimdi ise üstümde bu rütbeler yakıp yıkıyorum düş. Nice nice nice nice. Nice bro. The beat is good good good. Tepki. Çok güzel bro düşünmeden içimde bu boku büyüttüler Kafamız karışır yönetiyor bizi ekranlar Durdurmasın seni bu yolda bir başına böyle tek kalma Oluruz gecenin içine kamufle Bu kod ediyor bizleri manipüle No bro, no bro No bro, I, I will have copyright, I know, but I want to react this song. I like this song bro. Code, I don't know if code of life or which code bro, which code. And the clip, clip is good bro. The clip is very, very good. Lyrics too. The life, bro. The code of life. <laughs> You know. Yaşasan bile nefesin tabuta İntikam için yol alıp pes etmeye nedir ha ah, nedir büyük aile Hepsi bir bahane Koca bir illüzyon Sonrası harabe Sanıyorsun savaşın tek round seni içine çekiyor No no tepki tepki no no tepki no tepki This man is It's good. This man is good. Background aynı güne uyanırız her gün. Suçlu şiddeti biraz da seks var. Asıl mesele her zaman geçtir. Ötesi hep laf. Savaştayız. Bir yanım ne, bir yanım etna. MCB code, MCB code. The code of life. I like this song. I like this song. But bir versi. Versi, bir versi. Just bir versi bro. Hepsi bir kod, hepsi bir kod. Hepsi bir kod, hepsi bir kod. cool Ne ne de uyu Hepsi bir hepsi bir No bro no bro Clip of Tepki is good All clip of Tepki I don't know <laughs> I don't know who do the clip I don't know him but the clip of Tepki All clip of Tepki is çok güzel bro çok güzel Hepsi bir hepsi bir Hepsi bir hepsi bir Why do you want to fight? Why? Why? <laughs> Hepsi bir kod, hepsi bir kod Ne panik ol, ne de uyu Hepsi bir kod, hepsi bir kod Önce bir kuştum, sonra da düştüm İçimde büyüdü, nasıl bir güçsün Zor nefes almak, çünkü küçük. Nice, nice, nice, nice Çok güzel, çok hi hi Çok hi hi I want to fly bro <laughs> With this song, they lie, they call the fly bro GTA code, you know. <laughs> it's GTA code, code of life. İzleyen olmama değil, iyi düşünsün. Önce bir kuştum, sonra da düştüm. İçimde büyüdüm, nasıl bir güçtün. Zor nefes almak, nice. çünkü küçüksün. İzleyen olmama ateş, iyi düşünsün. Nice tepki, nice tepki, tepki this man. Çok iyi. all chalky, bro. What? What? What? What? What? What? It's like Naruto, Tepki Naruto. <laughs> Tepki Naruto. I will call you now Tepki Naruto, you know. Hepsi bir gol, hepsi bir gol Hepsi bir gol, hepsi bir gol Hepsi bir gol, hepsi bir gol de Nice Tepki Naruto I like the clip of Tepki Naruto The clip is nice, lyrics also is nice